salgo de casa Mucha gente dice que la muerte a mí me abraza Pasa cerca de terrenos y terrazas También la huesuda pasa cerca de mi casa espanta todos los malandros Ando volando la pista Apenas el inicio ya luego ser un artista Toma nota perro, vaya siendo una lista Carmen esto no quiero que insistan Cada vez que yo salgo de casa Mucha gente dice que la muerte a mí me abraza Pasa cerca de terrenos y terrazas También la huesuda pasa cerca de mi casa Espanta todos los malandros Ando volando la pista Apenas el inicio ya luego ser un artista Toma nota una lista, Calmen esto, no quiero que insistan MXJPA que viene de nuez Contando lo que pasa aunque digan otra vez Ya sacan de ese pozo, fotos no se dejan ver Luego los acicato y me llevan con el juez Ando bien alocado, parezco loco Valdés Me centro en mi trabajo, yo no más a lo que es Y si tiran pedradas que se jodan ahí se ven Me voy por lo derecho, ahorita me siento bien fresh Antes de irme a la cama malagueño a la verga, ya llegó su mero leño Cuando escribo letra yo siempre le pongo empeño Yo tengo más flow que un pana que es puertorriqueño Dízame trabajo, quieres ver cómo te enseño Encima de la pista te nunca conseño Si pone melodías, buena vibra, bien resueño Prefiero lo tumbado, no me gusta lo cierreño Camarón que se duerme se lo lleva la trompeta Ahorita me siento vencido, escribo, me siento poeta Cuando tú escribes un verso yo ya llené mi libreta Yo nunca la hago casual, al baboso que me reta Nadie se compara con mis rimas, mejor ni se meta Yo los mando a la chingada, joder, otro planeta No los quieren por pendejo, ni siquiera les afecta Me quieren cagar el palo no me traigan a su secta salgo de casa Mucha gente dice que la muerte a mí me abraza Pasa cerca de terrenos y terrazas También la huesuda pasa cerca de mi casa Espanta todos los malandros Ando volando la pista Ven el inicio ya luego ser un artista Toma nota ferro vaya siendo una lista Calmen esto no vengo con la rima lo reviento porque canto como rayo que casi domino Mientras escucho varios raperos que se meten en cometos de cómo tener más rimas y ya no raper molento Yo me siento muy contento que se traguen unos mentos porque cagan de la boca raperitos sin talento Nos guachamos para la otra, ya mejor tomen asiento, solo quiero tomen notas de cómo lo voy haciendo uh,